Evo ja prvo da pozdravim sve prisutne ovdje. Hvala vam što ste došli. E, mi smo band Triptamin. Biti, ovo su tri petine benda Triptamin, sada fale nam dva člana. E, ovo je naša autorska pjesma. Nadam se da će vam se svidjeti. Eto. Truži ruku pred ljudima Ovdje živi se život Ali daleko od života očekujete da sve bude normala Do jučer je bilo, zapali vladu, ona je krala I par pitanja postavljamo tu Kako tora se godinama vrtimo u isti krug I tako jednoga dana jasno postane nejasno u zemlji love. jednoga dana Ja sam postane nejasno U zemlji u kojoj odrastam Sve je prekasno I niko za to nije kriv Sve se samo desilo Pruži ruku vamos descendo pro giro